Når vi skal sette navn på salter av innskuddsmetaller, så må vi tilføye ladningen. Det skyldes at innskuddsmetallene kan ha flere forskjellige ladninger. Hvis vi ser i periodesystemet, så er innskuddsmetallene de som vi finner her fra skandium, og bortover til sink, og i nedover her. Og disse er altså i stand til å, å få flere ladninger. Unntakene er sink og sølv. Sink får alltid 2+, pluss. Sølv får alltid 1+. pluss. Men ellers så vil vi også i innskuddsmetallene her kunne finne en rekke forskjellige ladninger. Spesielt vil jeg nevne krom, som kan ha ladninger fra 1 til 7. De vanligste du kommer borti her er kanskje jern og nikkel. Når vi skal sette navn på disse, så følger vi den samme regelen som de enkle saltene av eh, metall fra hovedgruppene. Vi bruker navnet på metallet, altså grunnstoffet. Så i den første her så begynner vi med kobolt. Og når jeg skriver det, så skal jeg nå ha en parentes som forteller ladningen på kobolt. Og i dette tilfellet ser vi at det er bundet sammen med klor. Klor står her i gruppe 17 og får dermed 1 minus. Det betyr at når vi har to klor, så er det til sammen 2 minus, og kobolt må da ha 2 pluss. Og dette skal nå skrives i romertall. Det, og etter parentesen så setter vi på det negative ikke-metallionet, sånn som vi gjorde for de enkle saltene. Husk at det skal ha endelsen i det. Den neste her er satt sammen av kobber og svovel. Svovel finner vi her i gruppe 16, det vil si at svovel som negativt ion får ladning minus 2. Dermed så må kobber da ha ladning pluss 2 for at dette skal bli nøytralt. Så jeg begynner med navnet på metallet. I en parentes setter jeg på den ladningen, og så setter jeg på eh, navnet på ikke-metallet. Svovel får et litt spesielt navn når det er eh, negativt ion, for det heter sulfid. Så det heter ikke svovelid eller noe i den duren, det heter sulfid. Det er litt spesielt for akkurat dette til slutt så har jeg et, tall, et, nei, et, eksempel der vi må tenke litt mer for å finne rett ladning. Oksygen finner vi også i gruppe 16, så det får ladning 2 minus. er et innskuddsmetall. Men her ser vi at vi har tre oksygenatomer. Det betyr at vi får 3 ganger 2 minus, altså 6 minus totalt. Mens vi har to jernatomer. Disse seks negative må da deles på de to jernatomene, og vi får en ladning på tre pluss på hver. Og I parentesen så blir det da tre. Og så husker vi at oksygen får navnet oksid når det er et negativt ion. Når vi skal lese disse navnene høyt, hvis jeg skal lese dette, så bruker jeg det norske tallordet. Så dette heter kobolt-2-klorid. Det nederste her får navnet 3 oksid.